لا لا انفضحنا يلا عشانكم فضحتنا بجلاجل وين السليوه؟ يا yeah. Perché? Avanti. خلينا نشوف موضوعها بصوص حدا طيب الشنطة شيكتها؟ شيكتها من برا وين رحت؟ برا على اليسار ورا الشاحنة برا على اليسار ورا الشاحنة منين طلعت؟ من الباب؟ اه من الباب وينك؟ هذا انت؟ هيك جوا للسنتر وين الباب؟ ما في باب على اليمين من جوا على يمينك اوكي برضه بصير <laughs> يرمى ملك مرات في ناس بيكونوا هون متخبيين امم فاضي فاضي فاضي رادار جايين شو هذا الرادار؟ لا لا خلينا نغير المكان هذا هذول هدول اشي بسموهم ريدرز هدول راح يكونوا زي سكاف بس اقوى من السكاف فالغلطة معاها بتكلف يعني ما حنقدر حدا عامل لوت هون في حد فاتحها في حد عامل لوت هون مش حلوة اطلع من هون انت وين رحت؟ عليه وين وين رحت؟ انا محل ما كان بالشاحن محل ما كانوا فاتحينه كمل كمل لقدام ايه بدي اتاكد من شغله خليك هون وراها الماضية طيب صوتهم مزعج بنت اللذينة السيارات انا هون عند السور من عند البيت وينك؟ برا انا ضيع شوي شو صوت ضرب جوا العماره شوف المكان تفحص المكان هون على السريع المفروض في وحده بتطلع كانت هون مرات شو هو؟ في مرات بتطلع هون في سلاح على الشباك بدك اياه؟ انت اللي عم تطلع لفوق لعندي انا عندك اصلا ليش ما عم بقدر اخذ هاد بدي اياه اي واحد اشوف بعد شوي نشوفه اخذته انت؟ هذا السبريسر بس يمكن ما برك لحظة شوي آه، انت ايش اللي معك؟ ايش اسم السلاح؟ معي هذا ال shotgun طلع لي باول ال game لا الثاني الثاني إيه، هذا لقيته على الارض ام 4 اي 1 لا بركبش عليه طب بدي آخذه طيب ما بقدر آخذه احطه بالشنطة؟ ال suppressor بتقدر تاخده وتحطه بالشنطه بس بدك مكان لاثنين ما في عندي مكان لاثنين ما كاش شنطه تاسا ما عندك شنطه حطه على جنب معي معي ال suppressor معي اه انت معك خلي خليه معك هلا بس تموت باخده منك <laughs> طيب خلاني <laughs> اموت وين رحت انت بس خليك معي يعني مو تمشي لحالك برا برا هن كانوا هناك في هذاك البيت البنايه اللي قدامي ايه نلاقي السليوه هاي كيف انا بدي ادور لك عليها ودي اثنين شوت جن في شيء مهم؟ لا لا شوف بالدروز مرات مرات انت منين جبت الشنطة؟ ما هي طلعت لي مش انا اللي انا جبتها ليش طلعوك مع شنطة وانا ما طلعوني مع شنطة؟ واسطة اه طلعوا لي مفتاح روم 218 خلينا ناخذ المفتاح خلينا نموت في هارد وفي لا لا لا لا خلنا شوي اتصل بال 911 وينك انت طلعت؟ هذا المبنى اللي قدام بالضبط المفروض انه مستشفى ايه نروح نشوفهم بدي اروح انا اصلا جاي اخذك عليه اصلا انا شفا يا ابو فهد ابدأ بالسلك أه. يعرف صوت حدا عم يمشي انت انا وراك نطلع سنتي فاضيه فيها شيء؟ لا كتاب ازرق بس في حد بتحرك برا انا صار لي ساعة سمع صوته بس مش متأكد PMC scav انت اللي عم تمشي؟ انا جوا هون بس اذا سمع بو... الصوت برا لا انت وين؟ جوا لسه هون الغرفة اللي جنبيك ضرب صوت ضرب نفس البنايه فوق ورا وفيهم فيهم شيء في بنادول بنادول او شيء بالارض لقيته لا هاي ما في لقيته؟ لا ما لقيت شيء حدا عم يضربني علينا علينا علينا علينا هذا فوت فوت فوت فوت وين تعال لهون لهون لهون وينك؟ جوا جوا لسه بأي غرفة؟ تعال لعندي على الدرج هن من هون شافونا اه من برا من البناية الثانية وبطابق أعلى على فكرة أخس ثواني هذا هيك شفته من هون أيوه أيوه شفته شفته شفته وينه وينه سهل فكر لورا البنايه ليكو فوق فوق على السطح على السطح لا كان عند السلاح هونيك ايوه قتلته قدام البناية بس في واحد تاني على فكرة مش لحاله ايه الثاني كان على السطح فوق هو هذا نزل هون في واحد تاني ركض من ورا هذا مات ايوه قدام انا شايفه هذا شي صاحبه لوته ممكن يجي عشان ياخذ اغراض منه طب انت كمل كمل لوت خلينا انا بطلع عليهم هلا بيقتلوك مش مشكلة روح روح كمل لوت صوت حدا عم يمشي انت؟ انا انا آه. صوت صاحبه تحتينا انت انت عم تمشي؟ شكله طالع لهون اجي لعندك؟ لا كمل كمل انت كمل لوت خليك بعيد عني صوته تحتنا تحت اي اول الشوت جن ولا الرصاص الام 14 ومدري هذا اللي كان معي كل واحد له اوتو كل واحد حسب استخدامه امشي شوي شوي تحتنا هو انت اللي عم تمشي؟ انا اه طب اروح اشوف هداك على السريع اذا اجى صح لا راح يكون واقف بزاوية بعيدة يطلع علينا وهذا اللي تحتنا طيب آه. حطنط من هون لا آه. لا لا بروح دمك راح شي من دمك ايش بصير وينك عم تلوته؟ لا لسه اسمعني حلاوته انت وين ليش نزلت طيب زاد ما توقعت بي ام سي player كان عامل loot لحدا شكله صاحبه كان ميت 12 شوت جان لا لا لا احمد احمد احمد احمد احمد انا باخد عمالي آه، انا باخدها <laughs> طيب ايوه طيب. ثواني انت ايش الفيست اللي معك؟ انت اللي عم تمشي؟ لا في حد جنبينا هذا صاحبه ليكو ليكو ليكو J'offre une